Salut, c'est encore moi vois, j'espère que vous allez bien. Heute schauen Verbe pouvoir en alors euh, nous allons aujourd'hui nous allons voir euh, le verbe pouvoir euh, au présent, au passé composé et à l'imparfait de l'indicatif. tout moment. Ce matin, je ne pouvais pas passer à la boulangerie. Tu as pu prendre le bus. Maman, nous pouvons regarder la télé ce soir. Also, ich fange mit dem hein. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Ja, also bei je und tu immer dran denken, da kommt ein x am Ende, nicht mit t schreiben am Ende. Ja, und die Mehrzahl, es, es heißt nicht il peut. Nein, viele meinen immer die Mehrzahl und dann sagen sie il peut. Nein, il peuvent und elle peuvent. On continue avec l'imperfait. Wir machen es wie immer. Wir nehmen die Nullform im Präsens, das ist Nous pouvons. Dann entfernen wir das ONS und dann haben wir unseren Stamm POUV, ja, P-O-U-V. Daran hängen wir die Endungen des Imperfets, für je, tu, S, für il, elle und on, T, für nous, S, für vous, IEZ und für il und elle in der Mehrzahl, e T. Das ergibt, je pouvais, tu pouvais, il pouvait, elle pouvait, on pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait, elle pouvait. Voilà, c'est très simple. Alors maintenant, le passé composé. Alors le verbe pouvoir est un verbe irrégulier. Pouvoir est... Euh, <laughs> pouvoir ist ein unregelmäßiges Verb. Und deswegen gibt auch ein unregelmäßiges Partizip passé, das heißt pu ja, PU. Und Pouvoir ist kein Häuschenverb, ja, deswegen konjugieren wir es mit avoir. Also wir j'ai pu, tu as pu, il a pu, elle a pu, on a pu, nous avons pu, vous avez pu, ils ont pu, elles ont pu. Oui Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Euh, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors un pouce bleu. Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Wenn ihr könnt ihr mir sie in die Kommentare schreiben. Euh, alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir